Si ti piace la pasta e t'encanta la insalata di prosciutto, no perdis el temps, el teu destí és Itàlia! I si el teu web té continguts en català, no perdis el temps i posa-hi un .cat. Entra a domini.cat i registra ara el teu domini per només 5 euros. Posicionaràs millor el teu web mentre fas vacances. Mamma mia! A internet i en català, .cat.